ना सदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकीर्ता सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था करता भी नहीं नहीं था दिन रात भी नहीं हवा भी नहीं सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी परम तत्व से अलग या परे काम बनकर वह जगह कवियों ज्ञानियों ने जाना असत और सत का निकट संबंध पहचाना पहले संबंध के किरण दाग तिरछे परम तत्व उस पर ऊपर या नीचे वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ पर दाता वही होता नीचे वसुदा सदा हो गया सृष्टि ये बनी कैसे किससे आई है कहाँ से कोई क्या जानता है बता सकता है देवताओं को नहीं ज्ञान आ सृजन के बाद सृष्टि को रचा है जिसने उसको जाना किसने काम है करता करता है वह अकर्ता ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता